duas oportunidades na ala moncosa Com a merda que deixaste aquele meio que é coisa Sem PM escondida Eu já estou na fila 21 chibatadas vamos para cima O PDF em virtude do TDF Outro inner pain Dava mais DF Apanha bonés, tu parece, e fica gramos Perceber e combatar com ex A merda ainda cheira pior na próxima gera Mendes com ala para CA é que era Tínhamos de eliminar um candidato Isto não é só pegar e encher o saco foda-se Vamos à LM, só com ala Vamos à LM, o MC da BTM, o DC com o PM O que vocês especulam com o WTM Foda-se, vamos à LM, só com ala Vamos à LM, o MC da BTM, o DC com o PM O que vocês especulam com o WTM